tek Aynen. Kanka ipten sakın aşağı şey inmeyin. Atla direkt yani. Aynen ya bu ipi niye koymuşlar? Aa bu nereye çıkıyor? Bile bir yere gidiyor bu. Aha beyler bitiriyoruz. Meteora inerim bak atlarım aşağı. Beyler başka bir mağara girişi. Ona ne uğradır? Vallahi meteor, me meteordayız beyler cici. Beyler atlayın belki doğru düşersiniz. Oğlum şuraya atlayın biz kurtarız lan. Dur lan. Şey Deneyeceğim lan. Hadi hadi. Save at bir Ya oğlum yapamaz ki. Yaparız. Oha şey Ay, çıktı. atlayamaz. Meteorun, meteorun üstünde şey yap. Save at. Lan Ne, Nemeton'un altında şey varmış lan. Ha? Benim dediğim ağacın altında mağara girişi varmış. Beyler atlıyorum. Dur, Atlama. dur, Aa, hemen Aa, atlama. lan. Save at, save at. Attım save attım çöktü. Bekle şimdi. Kanka. Hayır, buraya yakın şey- Bebek geldi. Oha geldi lan. Ulan Nasıl geldin lan? Baba atlar oğlum. Atladı geldi. sen var ya sen var ya sen var ya bu tatsın. Şey gel. Şak şak sen de gel. Be. Oğlum işte bak Türk beyni Türk Türk. Şuradan Bir nasıl atladın Türk lan? kardeşim. Şuradan Oğlum kay- üstlerine atlama yeri var. <laughs> Ya bir şey söyleyeceğim. Kaya kaya geldi, da- tamam. Hadi devam edelim bari. Hadi hadi. <laughs> Ee, Bunun, bunun, bunun Sonra- devamı yok ki bitti galiba bu. Hayır kanka, alta inen yerler vardı ya. Ha, dur tamam gidelim. <laughs> <laughs> Abi. Demek ki hiç şey, mağarayla uğraşmaya Galiba bunun devamı cidden şeyde. Ya gel aynen. Oo gel oyun çok bastı. Bunu düzeltmeleri E biz- acilen. Biz oraya bakmak için mi girdik buraya? Abi Berkan aldık çıkıyoruz lan.